Всем привет, друзья! Это обзор новой 215 главы манги One Punch Man, в котором нам показали много чего интересного. Благодаря манге One Punch Man некоторые люди вовсе полюбили аниме. Если раньше они даже не хотели знать, что это такое, то сейчас, после One Punch Man они начинают смотреть и другие аниме, такие как Наруто. О, кстати, среди вас ведь есть любители этого аниме? Раз так, хочу показать вам канал, посвященный всему, что связано с этой вселенной. Это самый лучший блогер по Наруто и, конечно, мой друг. Так что прошу вас перейти в описание, где будет ссылка на его канал и подписаться. В скором времени он продолжит выкладывать видео, так что давайте его поддержим. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Итак, на обложке мы видим, как Сайтама вместе с Геносом, Бенгом и Гару отдыхают где-то в Венесуэле. Ха-ха, обложка шикарная. Далее, на первой странице нам показывают Гару, который орет на кого-то и жалуется. Это, оказывается, психолог, которому Бенг его отвел. Гару, конечно, бесится от всего этого, но старик незамедлительно дает ему подзатыльник, после чего тот приходит в себя. Может, это отсылка к прошлому, где Сайтама своим ударом также заткнул Гару и привел в себя? Возможно, но выглядит это очень круто. Далее, беседа Бенга со своим учеником продолжается. Бенг ведет его на какой-то водопад истины, где Гару сможет найти себя. Он вспоминает то, что с ним произошло, и задумывается о человеке, который его остановил. Да, для тех, кто не знает, Гару не видел Сайтаму, и поэтому он понятия не имеет о том, кто это был. Далее мы видим, как дети набросились на малыша Терео и избивают его. Но те дети и понятия не имели, что Тарео – друг Гару, который владеет боевыми искусствами. Тарео резко встает в стойку. Использует ли он кулак, рассекающий камней? Конечно нет. В это время за Тарео приезжает его новый друг Ваган Макун, который хвастается своим супер-пупер рюкзаком, который достал его отец, который является спонсором и членом Ассоциации Героев. Понятное дело, что рюкзак сделал сам ребенок Император. Очень круто видеть, как из из избалованного ребенка Ваганма превратился в нормального пацана. Еще они с Торео очень подружились. Дальше нам показывают, как Бенги и Гару смогли наладить свои отношения. И теперь бывшему охотнику на героев предстоит многому научиться, и чтобы исправить все злодеяния, делать добро, с чем ему его любящий учитель Бэнк и помогает. Далее мы видим, как в штабе Ассоциации Героев Секингал и Щичи обсуждают все, что произошло. Гарроу, который заполучил от кого-то силу, и Бласта, который появился на миг и исчез, и о том, что же их ждет в дальнейшем, но об этом попозже. На последней странице мы видим Сайтаму и Геноса. Кстати о нем, приятно видеть, что с ним все хорошо. Они, как археологи, в этих обломках ищут вещи Сайтамы, так как его дом тоже разрушили. В этом мусоре Генос находит то ли ракушку, то ли лук, я так и не понял, что это. Напишите в комментариях, свое мнение. А еще нам показали голову пса Орочи. И я уверен, что там же прячется и Чернос, которых в скором времени Сайтама, скорее всего, возьмет к себе как питомцев. Но самое главное событие этой главы – это, конечно же, анонс нового третьего сезона Ван Панчман. Да, друзья, наконец-то это свершилось. С 18 августа начнут производство нового сезона. И помимо этого, как пишут на официальном сайте One Панчмана будут выходить и тизер-трейлеры. Что ж, будем ждать. Чтобы узнать обо всем первыми, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Блин, ура! Я безумно рад этому анонсу. Точной даты выхода сезона еще нет, конечно, но думаю, это случится в следующем году. Остается надеяться, что они не будут тянуть еще пару лет. Думаю, что этого не случится. Ну, хочется в это поверить. Эта 215 глава была завершением арки. И Мурата сказал, что берет перерыв на один месяц. То есть целый месяц не будет новой главы. Это-то и понятно, нужно начать совсем новую арку. И это не так-то уж и легко, как мы с вами думаем. В руках у Мурата Ивана теперь большая история. За последние главы они много чего натворили. Путешествие во времени, мультивселенная. О боже, нас ждет очень много чего интересного. Будем с нетерпением ждать начала новой арки, как и сам третий сезон Ван Панч Ваншман, который я 100% озвучу. Для тех, кто хочет увидеть третий сезон в моей озвучке, поздравляю, вы это увидите. Я никогда ранее не озвучивал аниме, хоть меня и приглашали в несколько студий озвучек. Но мне хотелось сделать свою студию и самому все начать. Так что, если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка на донат будет в описании под видео. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Этим вы тоже мне очень поможете. Спасибо Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока.